कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है चंद्रमा का बहुत महत्व है सोच रहा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा बचपन में क्या कहती है चंदा मामा और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे अरे ससुरा तूने इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है अरे अरे भाले तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छन्नी में देखती है क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला